စတက်တင်တွေကတော့ဆရာကြီးဝင်းနိုင်လည်းပြောသွားတယ်ကျွန်တော်သူလည်းထပ်ပြောပါတယ်သူကသူ portal hypertension ကို reduce လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ portal hypertension မှာပါဟိုလှုပ်ထားတယ် vitamin E ကတော့ဟိုထူးခြားတာကရိုးရိုးဗီတာမင် E အစီကြအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ reduce inflammation, reduce the insulin resistance. Pero ပြီးတော့ဒါအရုံးဆိုင်ရတကယ် fatty liver မှာနာမည်ကြီးဆရာ vitamin E က one activation ကို reduce de, T cell တွေကို suppress လုပ် uh, block လုပ်တယ် kapha cell block လုပ်တယ် hepatic cell တို့အဲ့တော့အာဒီမှာ ALD ကိုလည်း reduce de, inflammation reduce fibrosis reduce de. the benefits are many ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့ e ဆိုရိုးရိုးလေးပဲပေးခြင်းအဖြစ်သူရနိုင်တဲ့ benefits တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဒီစာရိမ်မှာလည်းအများကြီးပြထားပါတယ်ခုနဆရာကြီးဦးနိုင်ပြောတော့ obitocolic acid ထူးခြားတာတော့လောလောဆယ် marketing မှာလက်ခံနိုင်တာ obitocolic acid ပေါ့ကျွန်တော်တို့ kinodioxycolic acid ကနေ UDCA ဖြစ်တယ် structure လေးပြောင်းသွား OA နဲ့ဒါမှပါရမူတည်ပြီးတော့ အိုဗီဒိုကိုလည်းအဆက်ပြတ်တယ် UDCA ဆိုတာတော့ Japanese moon bear ရဲ့ရတဲ့ Bible အရန်ကိုဗမာပြည်ကိုအနှံ့မရောက်ဘူးရင်အံ့ဩကောင်းတာမတွေ့နိုင်ဘူးကျိုင်းတုံရောက်သွားပြီးရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးတနာရီနှစ်နာရီသွားမိုင်းလားဆိုရောက်သွားရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုရောက်သွားသလိုပဲအကုန်လုံးကစီနိုတွေနဲ့ဝိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဒီတဲ့ သုံးစားလောက်ကျတဲ့အခန်းကြီးထဲမှာဝုတ်ဝင်တွေကိုကိတ်တင်တယ်ဒီမှာအကုန်လုံးဒီကဟိုလေးတွေဘယ်ဒက်ကလေးတွေအပြင်မှာထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီး moon bear တွေကနေပြီးတော့သူကဘယ်လက်စကိုထုတ်ပြီးတော့တူပြီးတော့တဲ့ရောင်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကဟုတ်ရင်တည်းကဒီတဲကြီးရဲ့တန်ဖိုးလူတွေနားလေတယ်တဲကြီးကဘာကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ် တော့ကောင်းတာတွေအပြင်ကူတော့အဲ့ဒါကောင်းတာ ovidicolysis ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာသူက ethics ဟာဟို agonist ပေါ့ water pressure ကိုကျစေတယ် inflammation ကိုရော့စေတယ် CYP7A ကို inhibit လုပ်တယ် CYP7A က cholesterol ကိုတက်စေတယ် bile acid ရော့စေတယ် beta oxidase များစေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပိတ်စေတယ် Now SERB1C ကနေပြီး hepatic triglyceride တွေကိုလျော့စေတယ်အဲ့တော့သူကတော့ခုလက်ရှိအခြေအနေမှာအမ် fatty liver ကိုကုတဲ့ဆေးတစ်မျိုးပြောပါဆိုရင် obeticolecid ဖြစ်မယ် market မှာလည်း available ဖြစ်တယ်အိန္ဒိယမှာလည်းရနေပြီမကြာမီပမာပြိုရောက်လာမှာပဲဒါအာသူဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဦးဝင်းနိုင်လည်းပြောပြီးသွားပါပြီအဲ ဒါတော့ခုနကကျွန်တော်ဆရာတွေပြောတာတွေကိုအကုန် summarize လုပ်ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထူတာဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်လွဲသွားတယ် I was away next day ဆိုတာ international next day ဆိုတာကိုနိုင်ငံတိုင်းမှာကျင်းပနေပြီအဲ့တော့ဘုံကြီးကျော်ဆိုတော့ MGLF နောက်နှစ်ဂျွန်7ရက်နေ့ကကြာသပတေးနေ့ဖြစ်အဲ့တော့တရက်ကြိုပြီးစနေနေ့ဖြစ်စီဖမ်းမှာလည်း I'm sure will uh, get involved and contribute a major share အဲ့ဒီ next day ဆိုတာကြီးကိုလုပ်ဖို့လိုမယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာဒါဒါကျွန်တော်မနစ်ကလုပ်ပြီးသွားပြီဒီနှစ်လည်းလုပ်ပြီးသွားပြီ2018ကစလုပ်တာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြမ်းနေတယ်ကျွန်တော် liver next day ကိုလုပ်ရမယ်ရှစ်တောင်ရှာမှာဘယ်သူမှမလုပ်ခင်ကိုဥအောင်လုပ်ရမယ်ကိုမှအဲ့ဒီ ဂုံယူဖို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအမေရိကန်မှာနာမည်အကြီးဆုံး Nash Nefeli လို့တဲ့ Arun Sanya a good friend ပြီးတော့အဲ့ဒီ Mayor Nella အဲ့ဒါဆိုလည်းရန်ရင်းနေတယ် Michael Charlton ရန်ရင်းနေသောသူများတွေဒီတော့က guideline American guideline ကိုရေးခဲ့တယ်မှာပါတဲ့လူတွေဒါကျွန်တော်တို့တွေကမြန်မာ GI level society ကဒီ specialist အကုန်လုံးရင်းနှီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့က very good international networking ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ် NFLDO ဆိုကြပါစို့ဘယ်သူကကျွန်တော် site design နဲ့ဘယ်သူက support လုပ်မယ်ဟိုလူက support လုပ်မယ် country wide nation wide study လုပ်မယ်သုံးမယ်အဆပ်ပလောင်းတစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးမှာပေါ့ယူသွားမယ်အပလောင်းတစ်ခုကျွန်တော်ဒီဘက်က society ဟို foundation ကဝယ်ဆိုလဲဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်စိတ်ကယူသွားဆိုလဲယူသွားလို့ရတယ်ယူသွားပြီးအကုန်လိုက်ပြီးလုပ်ပြီးလုပ် international data မှာဗမာ data မရှိဆိုကွက်လိုက်ကြည့်ပြခံတော်ရ ultrasound တစ်ခုပဲလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပဲလုပ်နိုင်တယ်ဒါပဲအဓိကထားပြောတော့အဲ့တော့နောက်နှစ် next day အမိကျွန်တော်တို့ national figure ရမယ်ဆိုရွေချက်ကိုအလုံးဝိုင်းပြီးထောက်ပံ့ပေးပါကျွန်တော် society ကလည်းရှိသလောက်ပတ်စံနေကုန်လုပ်ပါမယ် next day ကျင်းပဖို့တော့ဘုံကြီးကျော်ဆုံးကဒါတွေက expert ပါကုန်ကုန်ကျင်းပပြီးကျွန်တော်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဘယ်သူမှမလုပ်သေးဘူးရှေ့တောင်ရှာမှာ သူမှမလုပ်သေးဘူးဒါအမေရိကကစလုပ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ next day ဘာဖြစ်လို့လုပ်မှာလဲဆိုတော့ general public နဲ့ at risk patient တွေ medical community ကိုလည်း arouse လုပ်ဖို့ဟာဒါအရေးကြီးတယ် public health authority ကိုလည်း advocacy ပေါ့ the media ကိုလည်းပါရမယ် uh localized organized uh, organized event around the world ဆိုတော့ဒီနားတော့တော့ဘာမှပြောတာမကြားသေးဘူး ဆိုတော့ဥရောပပဲလုပ်မယ်ထင်တယ်အာ more than 150 million people worldwide uh, the first indigenous day was held in 2018အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပါလို့နော်အဲအဲ့တော့ပြန်ပြီးခြုံပြောရမယ်ဆိုရင် epidemiology ကလည်း worldwide မှာ25%လောက်ရှိတယ် nepheldi ကနေ2-6%လောက်က nash ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ pathogenic system ကလည်း diet diet နဲ့ status များနိုင်တယ် genetic PNB 3နဲ့တရား genetic ဒါမှမဟုတ် old age ဒါမှမဟုတ် gut microbiota ပြောင်းလဲသွားပြီး innate immune system ကိုတွား activate လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေ hepatic stellate cell ကိုတွားပြီးအဲ့နေတဲ့ကောင်ကိုတွားဆွပြီးတော့ activated fibromyoblast ဖြစ်ပြီးတော့ cytokine တွေထွက်လာပြီးတော့ dams ပမ်ဆို damage associated molecular patterns PAMs uh, pathogen associated molecular patterns DAMs တွေ PAMs တွေထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ receptor တွေကတွားပေါင်းပြီး series of chain reaction တွေဖြစ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အာပရဇန်ညမပြောလို့ symptom ကတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ညာဘက်တစ်ချမ်းအောင်လာဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရအများဆုံးတွေ့တာပဲ ဘဒွေချမ်းညာလေးနေဆရာအောင့်နေဆရာဆိုတာတခုတွေ့မယ် sleep နဲ့ပတ်သက်လို့အနောက်ရှက်တွေဖြစ်မယ် treatment ကတော့ဒါပြောလို့မဘယ်လို it is better set ပြောတာပြောတာတော့လွယ်တယ်လေ change motivate lifestyle လောက်ပါကျွန်တော်တို့ရုံးနေမှာဗာကရမယ်ဟိုဟာလောက်ရမယ်အချိန်တတိုင်းအောင် all people in at large တပီလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေဘာလုပ်ပေးမှလဲဘယ်လိုလုပ်ပေးမှလဲဘာစီမံချက်ရှိလဲဒါတွေကကျွန်တော် advocacy meeting တွေလုပ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့လူတစုဟာအိန္ဒိယမှာသွားတဲ့လူ30ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုလဲမင်းအဲ့လူ30ပဲရမှာပေါ့အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးကလူဘယ်လိုလုပ်မှလဲအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်လို့ဒါဆေးအနေနဲ့ကတော့ vitamin E နဲ့ obidocolic acid ကတော့အခုတည်းကအထက်မှာဟိုဘယ်သူမှတိတ်အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ ဝလုံးကောက်ကောက်တွေထဲမှာနည်းနည်းအဖြောင့်ဆုံးဝလုံးနှလုံးပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါတည်သွားတဲ့ဥစောမြင့်ကြီးပြောသွားတာတန်ဦးစီးကဒုညွန်ညို့ဘလို့ဖြစ်တုံးဆို तू तू ကဒုညွန်မှုကုဆက်ရာရုတော့ तू ကဝိညာဉ်ဥဖိသိန်း तू စာရေးတင်ဒုညွန်မှုကုဆက်ကျွန်တော်တရားလျင်အဖြစ်တင်ဆုံးလူဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ဥဖိသိန်းကအောက်မှချက်ပြန်ချညွန်ကျုပ်လိုအပ်တယ်လို့ဆက်ဆောင်ပြီးအပြန်အစီရင်ခံပါ ဆိုတော့ဘယ်သူမှမငြင်းရတော့မငြင်းတော့ကိုစောမြင်းကဒုညုံမှုကူဆက်ပြောဟေးကိုစောမြင်းကဘယ်လိုဖြစ်တော့သူတို့မောင်ဖောင်းရအမေဝလုံးကောက်ကောက်တွေထဲမှာငါအဖြောင့်ဆုံးဝလုံးဖြစ်တော့ငါမပေးလို့မရဘူးလို့ကွာအဲသူပြောသွားကိုစောမြင့်သေတော့သွားပါပြီ ACC နဲ့ပဲကဲစကားလည်းတော်တော်ပြောသွားပြီဒါလေးမြန်မွားဆင်းလာပြီးမော်ရဂေါကြည့်ထားတဲ့ PowerPoint slide လေးနဲ့လောက်တာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ Cfam company Nash awareness awareness Nash day with this I I'll end my wrap up speech and I would like to invite all the speakers on stage please for the Q&A session soy CFAM, caring for well-being.